सना खान के इस वीडियो ने बढ़ाया तापमान जी हाँ बॉलीवुड में अपनी हॉट अदाओं से तहलका मचाने वाली एक्ट्रेस सना खान इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई है सना एक बार फिर लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पे छा रही है हाल ही में सना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो सेक्सी लहंगे में नजर आ रही है सना के इस लुक को देखकर हर कोई उनकी खूब तारीफ कर रहा है बता दें कि सना खान इस वीडियो में हॉट फोटोशूट करवाती हुई नजर आ रही है उनके ये फोटोशूट उनके फैंस को काफी पसंद आ रहे हैं अब तक उनके इस वीडियो को इकहत्तर हजार बार देखा जा चुका है